بەڕای زۆربەی کەسەکان مناڵ بێ توانا و لاوازە، بەڵام ئەم ڕایە هەڵەیە و مناڵی بە توانا هەیە و زۆریشە. فەرموون با بچینە سەر بەهێزترین پێنج مناڵی جیهان. سی جەی سەردە لە تەمەنی پێنج سالیەوە سەرقاڵی وەرزشە بە تایبەتی لە نەخشی سەرزوی ڕکابەری نیە وات پاقلەی سەرزوی جەی لە تەمەنە بچوکیەکانیەوە توانیوەتی سەرنجی خەڵک ڕابچێت لە تەمەنی یازدە ساڵی بە هەڵگرتنی سەد و هەشتا و یەک کیلۆ توانیویەتی ببێتە پاڵەوانی جیهان. یانگ یانگی سینی کە تەمەنی حەوت ساڵان بوو بە هەڵگرتنی پەنجا کیلۆ ناوی چۆڕیزی مناڵە بەهێزەکانی جیهان. ئەندرێ لە دایکبووی ئۆکرانیا بە دوو سەعات و نیو بە لێدانی چاوێزاو چناو ڕیکۆردی جیهانی شکاند بەڵام ڕازی نەبوو بەم ژمارە چناوە چونکە وای دانابوو شەش هەزار چناو لێ درا. کلاودی. لە تەمەنی دوو ساڵیەوە فتنێسەکە ئەو کارانەی پێگەیشتوەکان بە زەحمەت ئەیکەن ئەو بە ئاسانی ئەیکا و برای کلادیو توانیویەتی ناوی بچێتە کتێبی گینسەوە بیرت نەچێ ئەگەر ڤیدیۆکەت بەدڵە لایک بکە و سەبسکرایبی چانێڵەکە بکە